Nous nous trouvons maintenant au 25 rue Sala, à deux pas de la place Bellecour. C'est en effet au foyer oriental Saint-Basile que notre paroisse ukrainienne de Lyon a eu pendant de nombreuses années son siège officiel. C'est là que se retrouvent les prêtres orientaux du diocèse et que vécut par exemple le père Michel Vasselek. Que trouve-t-on aujourd'hui au foyer oriental Nous allons poser la question au père Emmanuel Fritsch, le curé de la paroisse catholique de Rite Byzantin de Saint-Irénée, qui en est l'occupant actuel. Bonjour. Bonjour. Walter. De la, de la paroisse ukrainienne. Vous parlez bien français. Oui, je suis en France. Ah, bien sûr. <laughs> Tricheur. Bienvenue. Merci beaucoup. Entrez. Merci. Alors, vous êtes ici au foyer oriental Saint-Basile. C'est un lieu qui a été créé en 1959 par deux personnes. On retient souvent le nom du père Piotr Holodilin, mais il faut aussi ne pas oublier le père Michel Vasselik, Mikhailo Vasselik, qui est revenu ensuite quand il a été curé de la paroisse, etc. Mais euh, il est associé et il tient et il tenait, quand il était vivant, à être associé à la fondation même de ce lieu. Alors ce foyer oriental Saint-Basile, il a été voulu par la congrégation romaine pour les églises orientales et il a été, le lieu a été acheté par l'œuvre d'Orient et la propriété civile appartient maintenant au diocèse de Lyon. Et donc c'est un lieu euh, qui, est, qui est un lieu de rassemblement, un lieu de vie, une espèce aussi de presbytère du clergé oriental. Alors, ici c'est la salle à manger, et tu remarques les meubles faits par un savoyard, c'est des meubles de montagne, mais qui ressemblent aux choses là. Et donc, c'est le deuxième prêtre qui a servi à Lyon et dans la paroisse, dans l'église plutôt, parce que ce n'était pas paroisse, qui est à l'étage du 5 Auguste Comte. Le père Nicolas Bradko, qui a d'abord été un militaire de l'armée blanche, qui s'est reconverti en prêtre. On a des photos de lui au collège du Roussicum à Lyon, à Rome, pardon. Et c'est une figure qui a compté à Lyon il était logé chez les sœurs de Jésus-Marie à Fourvière et il est mort là-bas. Malheureusement, à sa mort, les sœurs ont cru bien faire en brûlant tous les livres slaves qu'il avait, parce que pour elles, tout ça, c'était de la superstition dangereuse, diabolique. Et il ne convenait pas qu'une sainte maison garde ces choses-là. Donc nous voilà en plein XXe siècle, revenus à des époques missionnaires bien avant, euh, qui sont un peu pitoyables, ce manque de compréhension, alors même qu'elles connaissaient leur hôte de façon très familière, est un peu surprenant. C'est là que l'abbé Couturier a installé, a contribué en tout cas de façon très importante, à installer la chapelle slave qui a été inauguré en décembre 1932. Alors tous les jours, pour l'entrée à l'église, c'était ça. Pour l'office de Pâques, les gens étaient ici pour l'entrée quand on allait taper sur la porte pour lire l'évangile de Saint-Marc. C'était ici. voici le, le Béma, l'estrade, la solea et le sanctuaire où ils étaient, avec les traces de l'iconostase les traces de là où l'hôtel se tenait, en plein milieu, le vieux tableau électrique, et c'est là qu'il y avait la table de la prothèse, et à droite, il y avait le placard avec les ornements, etc. Donc c'était petit, mais on a fonctionné euh, depuis 1932 jusqu'à officiellement 1991. Alors après le père couturier, ont desservi cette, cette église, puisque c'est une église. Euh, le père Lev Gedenov, je ne suis pas sûr qu'il est célébré ici. Je pense que oui. Le père Nicolas Bradko, plus tard, beaucoup plus tard, euh, a été le responsable de cette communauté ici. Et il a été le célébrant. Et le père Pierre l'a repris à partir de 1959. Et c'est aujourd'hui encore euh, un privilège, en fait, de servir, puisque c'est mon cas, c'est moi qui suis responsable de cette communauté, le recteur en ce moment, euh, de travailler ainsi à signifier la présence de l'Orient chrétien dans les origines même de Lyon et à en témoigner en relation avec les orientaux qui sont ici, qui sont plus vastes que les seuls byzantins, avec l'Église orthodoxe, qui n'est pas toujours très contente, mais certaines communautés orthodoxes et nous fonctionnons très bien ensemble, et avec euh, en particulier l'Église ukrainienne, puisqu'on est lié par notre propre origine à ce lieu. Aujourd'hui, puisque la paroisse en tant que telle et le, lieu de culte se sont déplacés place Saint-Irénée, dans l'archevêché de Lyon, euh, où nous sommes des hôtes à long terme, et j'espère pas seulement des visiteurs dans cet archevêché, l'endroit a été utilisé depuis donc euh, plus de 20 ans comme le local de l'atelier d'icônes créé sous le nom de Atelier du de Crator par le père Roger Salevich, que l'on connaît comme Slavko. Et le père Slavko. Et donc, euh, il est dirigé aujourd'hui, après lui-même, après Madame Racine, après Madame Régine de Verte, toujours vivante, euh, dirigé par Madame Henriette Leveillé. Et c'est ici qu'elle anime son atelier d'icônes et il y a une dizaine de personnes qui travaillent en ce moment, qui se réunissent tous les jeudis.